No, no, no, que van a decir ahora? que van a decir que caí? ¿Van a decir que fallé? ¿Van a decir que...? Van a decir muchas cosas de ti. Te van a juzgar. Pero ¿sabes por qué? Porque tú vives para el hombre, tú vives lo que diga el hombre, tú no vives para Dios. Tú vives en qué pensará el hombre de mí, en qué pensará de mi vestimenta, en qué pensará de mi forma de hablar, en qué pensará de mi forma de recortarme, qué pensará si tengo barba, qué pensará si soy lindo, si soy feo, si soy gordo, si soy flaco. Van a pensar lo que ellos quieran. ¿Por qué? Porque si ves para el hombre, vas a desagradar a Dios, porque va a vivir conforme al hombre, no va a vivir conforme a Dios. Entonces, cuando tú vives conforme a Dios, entonces la cosa es diferente. Porque cuando tú decides agradar al hombre, va a desagradar a Dios. Pero cuando tú decides agradar a Dios y desagrada a los hombres, porque carne y espíritu no tienen condimento, es como el agua y el aceite, pero tienen que vivir entre sí. ¿Qué pensarán ellos? ¿Qué pensarán las personas de este video? ¿Qué pensará la persona de esto? Lo otro. Y así piensan muchas personas. ¿Qué tal si publico esta foto? Pero qué van a decir, van a decir que es fea, que estoy fea, que esto, que el otro. Sí, van a decir todo eso. ¿Por qué? Porque si de Cristo hablaron, que fue aquel, aquel autor consumador de la fe, aquel que murió en la cruz de Calvario por causa de nosotros, aquel que murió por nuestro pecado, por nuestras rebeliones contra más de ti, van a hablar, van a decir, cada proyecto que tú te planeas en tu mente, cada cosa a la cual tú te planeas en tu mente, van a hablar de ti. Cada vez que tú intentes soñar, van a decir, tú no eres un soñador. Cada vez que te, que te pongas en una escalera para escalarla y llegar a aquellos lugares donde muchos no han llegado, donde nadie ha llegado, entonces van a hablar de ti, van a decir de ti, de que tú no vas a llegar a aquel lugar, de que tú eres una persona incapaz de llegar a aquel lugar. Pero hay muchos han intentado, pero por escuchar a las personas se han desviado. Se han desviado de lo que Dios dijo de ti. Hay muchas personas intentando ir por el camino donde muchos no pueden llegar, donde muchos sí pueden llegar, pero no quieren. ¿Por qué? Porque qué pensar las personas. Si te pones a pensar en qué pensar las personas, nunca vas a tener éxito. El éxito viene cuando tú decides agradar a Dios y desagradar a los hombres. Y si el hombre quiere agradarte, cuando tú decides agradar a Dios, si ellos quieren venir y sentirse bien, cuando tú decidas agradar a Dios, entonces que se queden. Pero aquellos que decidan decir, Si tú agradas a Dios, yo me voy, pues que se vayan. Pues bien lejos. Pero aquella persona de verdad, aquellos amigos, aquella familia de verdad, cuando tú te decidas agradar a Dios, cuando tú te decidas seguir tu sueño, no importando qué carrera tú, tú quieras hacer, no importando qué maestría que tú quieras hacer, no importando qué cosa tú quieras hacer, si quieres ser ingeniero, si quieres ser pelotero, no importando qué sueño tú tengas en la vida, siendo que venga conforme a la voluntad de Dios, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero pues no importando quién piense lo demás, porque las personas siempre van a hablar, siempre van a hablar de ti, siempre, siempre te van a juzgar. Cuando te ven aquel éxito rotundo en aquel palacio donde Dios te posicionó tras largos procesos, tras largas aflicciones, tras largo dolor, tras largos maltrato emocional, físicamente, la cual solamente tú y Dios y aquellas personas que estuvieron a tu lado mientras tú estabas ahí, que son aquellas personas las cuales no te van a juzgar, que son aquellas personas que te van a decir, wow, lo hiciste bien, sigue así. Que son aquellas personas que te van a celebrar mientras tú estás en el palacio, porque ellos saben, ellos saben, ellos sí saben por el dolor que tú tuviste que pasar, por el momento que tú tuviste que pasar, por cuántos años tú tuviste que pasar por tú llegar ahí. Solamente ellos van a decir que sí, felicidades. Pero vas a encontrar a decirte, si llegaste ahí, es porque simplemente Dios te posicionó ahí. No, pues no. Fue algo ayuno, fue algo proceso. Entonces sabes cuántos años y años y meses y meses para tú llegar hasta donde tú has llegado. Pero, ¿qué vas a decir? No importa de lo que vayan a decir. Lo que sí importa es es de lo que Dios vaya a decir de ti. No importa lo demás, lo que importa Dios. Si que Dios te bendiga y te guarde su tomado en la aventura. Gracias por ver este video completo.